皆さんこんにちはこんにちは今日私たちは水質汚線の光線について、発表させていただきます水の大切さと水質汚染がどんな問題を引き起こすかと水質汚染の原因と対策について 簡単に説明したいと思います。皆さん、お手元の資料をご覧ください。まず、水の大切さについて説明したいと思います。地球は表面の 70%が水に覆われていますが70%のうちに使える水は2.5%だけです私たちの体も 70%, 70は水で出てきているので水がなければ生きていくことは 本なんですそして一般生活に、使えるものは水ですさて、水質汚染とは何でしょうかご覧くださいこれですそうですね。水質水質汚染はや 川や海や地下水の汚染ですつまり、うん、水が汚くなることですその上に水は、うん、限りある資源だから、うん、水質汚染は環境問題の一つです 私たちは、イフルの学生にインドには水質汚のは深刻な問題ですかと聞きましたご覧の通り全員ははいと答えました皆さんよく知っています次に 次にチャンネルーが芸人を説明します。 皆さんお手元の資料をご覧ください水質汚染の原因は6つあります1番目は産業排気排水です、えーと、構造からあ流れ出る汚い水のことです2番目は産業廃棄物や不法投棄や使用信用ですこれは あ法の時とはあ捨てて捨ててはいけないところにゴミを捨てることですあ3番目は船舶流出や船舶排水ですこれは船から流れ出る油や排水のことですまた 4番目は一般生活一般生活排水ですあそれは私たちはあ日常生活にあ生活で川や海に流し流す流している水のことですあそして 空気中の大気物質が含まれ含まれている水もたたすみません空気中の大気汚染物質が含まれていることも一つの原因です皆さん、えーとこの写真で かりやすいとだと思いますご覧くださいあこの構造から汚いあ空気が雲に入ってそのそれで雲が水や雪あであその湖や川や海をあに混ぜることが 1の対比を示しになりますそして最後に農薬の使いすぎ原因のもう一つ原因の一つですさて皆さんにクイズをさせていただきまいただきたいと思います、えーと、とこの 方言のうち主な最も大きな原因のは何でしょうかえっとアンケート調査の説明の後にアシッシュがその答えを発表しますアシッシュアンケートの説明お願いします さんこんにちは私たちは i f の学生35人に5人を対象にアンケート調査を行いました質問はクイズと同じです分の学生はこのように答えました。では答えを説明します。20人が ヘドネンが工業排水による自家水の水質は主な原因だと思っていますそして6人が産業産業廃棄物による河川水質汚染は大きな大原因だと思っていますそして4人が 4人が一般生活による個人デン質汚染は主な原因で、ゆとりが空気中で大気汚染物質が含まれていることによるものと2人が農薬による火山水質は大きな原因だと思っています。 しかし実は私たち日日常生活で海や川に流している一般生活は主な原因です原因の60%が家庭から出ている排水なのです次はプロビンが 回も一般生活排水と工業排水は主な原因だと思っています一般生活は正しい原因です次はプリンが水質汚染の対策について発表します 私が水質汚染の対策について説明したいと思います水質汚染の対策はいろいろあります最初は合成酸合成酸剤合成酸酸剤酸剤川や海を 汚染するものを利用しないことですそして自然に優しいものを自然に優しいものを利用することも大事なのです <laughs> 私たちは ケトに節水をすることは大事なの大事なの大事なのでしょうかという質問ができましたはいと答えた人たちに2つの例 書いていただき、と家と絵を書いたたちは、書いた人たちに理由、言ってみました。さて 答えをご覧ください。12人は選択する選択するとき、掃除するときとお風呂に入るとき、少ない水を使ったら、使ったらいいだと答えました。 Hachiji Hachi Ninwa Amamijo no Sukaku wo gotaimashita. Go nin wa Moriguchi no Jaguchi to Paipu wo chekku suru chekku suru to gotaimashita. これでスイス総選の発表は以上です。ご清聴ありがとうございます。